Oh, gleich kommt mein Kind. Ah, ah, ah, da bist du ja, mein Kind. Oh, wie schön. Komm hoch zu mir. Komm an die Brust. Hm, lass uns ein bisschen kuscheln. Hm, oh, wie schön. Wie schön. Ich will den Urwald. Ah, den Urwald willst du? Dann komm mit. Ich nehme dich mit in den Urwald.